Buenas, buenas, buenas, buenísimas, buenísimas a todos. Bienvenidos a un nuevo video y hoy es especial porque... Porque, porque hoy seguimos <laughs> con los unboxings, así es, no paramos. Y es que hoy tenemos un poco más de este inmenso lote que por Dios es que es demasiado y es que ya llevamos dos videos y seguimos haciendo, seguimos, bueno, bueno, bueno, ya continuemos, abramos este porque este tiene algo muy especial, espero que les guste muchísimo el video, recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse y vayan a Drography, un canal muy genial de animaciones, recuerden que muchos de esos productos estarán a la venta disponibles en mi Instagram para Colombia, sin más, empezamos con el video. Bien, y esta vez vamos a abrir este lote, lo tengo aquí ya listo es este lotazazo de aquí. Está un poco, pareciera que ya lo hubiera visto, pero no, créanme que no. Solamente que pues eh, está abierto prácticamente, ¿no? Voy a ir sacando y vamos viendo. En primer lugar, ya saben que esto lo hago rápido, pero porque son <laughs> bastantes cosas, ¿no? Yo creo que aquí hay como unos que 20 bakuganes más o menos. Bueno, en primer lugar tenemos esta trampa subterra muy linda, es una serpiente que te puede cambiar a Ventus, Pyrus o Helios o Darkus la verdad te puede cambiar a cuatro atributos, es bastante buena. Eh, no te suma por eje porque es una trampa. Es bastante linda, bastante, bastante, bastante bonita. Se cierra así. Es bastante parecida a una Helios que tengo, se me olvidó ahora mismo el nombre, pero vale, que no es la única que es así cilíndrica, ¿no? Hay, hay otras más que también lo son. Pero lo que más me llama la atención de esta trampa es que, mira, te puede cambiar a Ventus, Pyrus, Darkus y Helios. O sea, te puede cambiar a cuatro atributos, lo cual es <laughs> bastante, bastante bueno. Sabes, en una batalla eso se agradece bastante. Bueno, seguimos y tenemos a nada más. Y bueno, bueno, bueno, es que este lote se puso bueno solo abriéndolo. A ver, a ver, a ver, aquí está, aquí está. Mira, mira, mira, mira, dime, dime quién es, dime de quién estamos hablando. Es así, nada más y nada menos que Cross Dragonoid, pero, pero en Darkus. Dime si no se ve lindo. Dime si no, se ve lindo, es que es un papacito. Es un papacito Bakugan, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Y como ya se pueden dar cuenta, es Vortex. No voy a cerrarlo porque sencillamente eh, quiero hacer esto rápido para no gastarme 20 minutos hablando. Luego tenemos a... Ah, vale, vale, vale. Tenemos un Munikis. Este Munikis se me olvida cuál es. No sé si es cero Munikis o... ¿O, o qué? LOL, no, no me acuerdo. Pero, pero vale, vale, vale. Que aquí está, mira. Muy lindo, muy, muy bonito. Es un No tiene aquí esta piecita. Supondré se cayó. Entonces de pronto puede ser una de dos. O es así, quedó así. Y tengo que mirar cómo consigo esto. O pues de pronto ahorita la encuentre por ahí. No, no lo sé, la verdad. Tampoco lo voy a poner mucho misterio. Y, muy linda. 500 poder G. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Qué tenemos? Ah, vale, vale, vale, vale. lo que decía. Mira, aquí hay. Vale, vale, vale. Mira, mira. Aquí me guardo estas piezas. Eh, la persona que me envió esto, pero... Ah, vale, mira, aquí este es un bracito roto. No sé si tenga reparación, pero lo más probable es que no. Un bracito roto. Y una pieza de metal y otra pieza de metal, vale, son, son iguales. De pronto puedo agregar una Munikis, pero no estoy seguro. Luego, a ver, vale, vale, vale. Aquí tenemos tenemos, ya están viéndolo, ya están viéndolo, ya están viéndolo. Ah, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Falcon Fly. O oh, sí, es Falcon Fly. La trampa de Ace en New Bestroya, si no saben quién es Ace, es importante porque es el dueño de Percival, ¿no? Y Falconfly eh, Falcon viene siendo la trampa de Percival. esa trampa es súper, súper rara, es muy complicada de conseguir, la verdad, y más en Darkus. Eh, pero es que es muy linda, es muy bonita. Qué hermosura, qué hermosura de trampa. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, estos detallitos, toda planita, ¿vale? es hermosa es hermosa, no, me puedes decir que no. No me puedes decir que no. Ellos Subterra, cambia. Muy bien, no, hay problema. Y Aquí está el símbolo de Darkus. Vale, esto es importante. Si te gusta tanto Percival como yo, pues vale que, que esta es su trampa, ¿no? Vamos a correr un momento esto y vamos a quedarnos así. Y ahí se va a quedar y nadie lo va a mover. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos, tenemos, tenemos un... Ah, vale, vale, vale, ya sé qué es esto. Esto es un Cyborg Helios versión Maxus Helios, ¿no? Vale, no tiene ningún misterio. 500 poder G, vale, es lo normal, ¿no? Déjame ver, mira, mira, aquí tiene su colita, sus entradas, vale, todo normal. De hecho, este lote me llamó la atención porque tiene un Bakugan que estaba buscando. Ah, vale, vale, mira, mira, mira, tenemos otro, vale, bueno, es que este, este lote, estoy viendo, tiene muchas piezas que no están. Mira, por ejemplo, este no tiene una, una piernita, ¿no? Pero supongo que las dos piezas de metal que me dieron es para estos brazos, supondré yo. No, no lo sé, la Ah, bueno, tiene aquí una pegatina que, vale, no sé si me gusta o no, pero creo que no. <laughs> ¿Sabes? Creo que no. ¿Qué más tenemos? Tenemos... Ah, vale, mira, tenemos un... Ingram, Ingram Ventus Ah, vale, pero mira, tiene aquí rotito Vale, es lo que digo, ¿no? Esto de los lotes es curioso porque te pueden salir cosas muy buenas Pero a su vez salirte este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, este Ingram es Ventus Pero vale, que tiene rotito aquí ¿Ves? La, la, alita y se ve mejor, ¿no? Vale, vamos a dejarlo por ahí. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, vale, tenemos esto. Mira, mira, mira, mira. Este, este que es muy, muy interesante porque tiene algo muy, muy peculiar y es que, mira, tiene, ¿ves? Este, todo esto es plástico, pero ¿ves esta línea, esta línea roja? Vale, no sé si alcanzas a ver bien. Pero ves que es como un material distinto. Creo que se alcanza a ver bien ahí. Es como un material más eh, caucho. Y eh, mira, si tú lo abres, como que expulsa. Supongo que está hecho para expulsar. Es como una resortera, ¿sabes? Entonces o expulsa o detiene los, los Bakugan que entran, ¿no? Supongo que esa es su, su habilidad especial. Es Aquos, es muy bonito, es muy, muy bonito. Mira, mira, mira, mira. 660 poder G. Tiene aquí dos patitas. Ya saben que me pueden dejar todos los nombres en Instagram y yo los comentaré en alguna historia. Eso es así. Y tiene aquí su boquita, ¿no? Muy lindo, mira. Bra, bra, bra, muy lindo, muy, muy bonito. Ah, vale, tenemos un Metal Fencer bastante genial. Mira, 480 por G. Muy lindo. Vale, es un Metal Fencer de toda la vida, ¿no? no, no. Un Fencer, perdón. Un Fencer de toda la vida. Ah, ok, vale, vale. Ya tenemos aquí un... Este es un Chance. Bueno, es un... No, es un Chance, es un Bakugan. Ahora sí es bastante especial. Y es que este Bakugan, de pronto, está era la parte que no... Que no está. Pero vale, que este Bakugan eh, tiene eh, la habilidad, tiene un dadito, viene con un dadito y entonces tú lo lanzas y te aumenta 200 por G y bueno, pues dispara esta cosita cuando se abre. Es, bastante lindo, es bastante bonito, pero vale, que está, que está rotito, entonces pues vale, es una, es una lástima la verdad. ¿Qué más tenemos? Vale, tenemos, vale, voy a sacar estas dos piezas de una vez porque me, llame un poco igual. Son dos partes de Maxus Helios, ¿no? Vale, este chico como que tenía todo Maxus Helios. Entonces, pues vale, es un Max Auxilios de toda la vida, ¿no? Bastante interesante, bastante, bastante interesante. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, vale, otra vez, vale, este en sí es bastante, bastante común en, Japón. Y es un gran Panzer, eh, supondré que, vale, le faltan piezas metálicas, pero el resto está bastante bien está bastante bien, no, está mal. Míralo, hay 560 poder G, un Bakugan bastante, bastante, bastante bonito. Yo siempre he dicho que esto parece un EVA, ¿no? Los EVA de Evangelion. Sí, porque mira, si te das cuenta, este sería el cuchillito que tienen los EVA. Y aquí estaría la cara. Se parece más como al prototipo 000, que es el de Rey, porque tiene como la cabecita así, curvadita. Sí, no, no, tiene como... Bueno, Ya ya ay, Luego tenemos que tenemos un Leafram. Un Leafram Aquos. Aquos Maxus Helios. Mira nada más que belleza. Muy lindo, muy lindo, no miras que no ¿Qué más tenemos? Ah, vale, mira, tenemos aquí AlOL, vale, vale, vale, mira Tenemos aquí esta pieza de metal, que esta Si no estoy mal, ah, vale, sí, aquí está Esta es la pieza para Munikis Ahí está, ¿ves? Ahí está la piecita de Munikis ya las dos son igualitas Sí, sí, sí supuse que estaría así Ve, ¿qué más hay? Hay, ah vale, otra parte de Maxus Helios Otra patita Mira, ahí está Muy lindo, muy empoderado esta 400 por eje. Y por último, pero no menos importante, tenemos un Mastering Grand Pyrus. Mastering Grand Pyrus. es súper curioso porque... Mira, tiene aquí los dos cositos Pyrus. Entonces, si tú eres fan Pyrus, pues este Bakugan es bastante interesante porque, como sabrán, Master Ingram es de los pocos, creo que es el único, si no estoy mal, que tiene los dos atributos acá, ¿no? Tiene dos, dos logos de atributo eso pues es bastante, bastante interesante. El Ventus pues tiene dos Ventus, ¿no? En Pyrus, pues dos Pyrus y así, ¿no? Pero sea como sea, yo me quedo con esta belleza de aquí. Esta hermosura empoderada. Esta trampa preciosa. Mira, mira, mira, mira nada más que belleza. Mira nada más que belleza. Ah, por Dios, es el, pináculo de la evolución humana. Y bueno chicos, este ha sido el video, espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Y ya saben, mándenme a Instagram todas sus fotos diciéndome que Bakugan es cual. el nombre no me importa y yo los comentaré en alguna historia. Espero que les haya gustado muchísimo este video chicos, recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Y nos vemos en otro video. Adiós.